Внимание куча алкоголя Кладу текста на бит, но не тебе Записан на колонке Хромосома позволяет делать вещи, парень, ты же лучше всех Это факт, подрочина Во мне куча алкоголя, я плюю на ваши стороны Я плюю на вашу критику, мы с вами не знакомы Ебанутый, легендарный, я вчера сбежал с дома, Меня может оправдать только пожизненная кома Во мне куча алкоголя, я плюю на ваши стороны Я плюю на вашу критику, мы с вами не знакомы Ебанутый, легендарный, я вчера сбежал с дома, Меня может оправдать